В общем, ви не знаєте, що коли я почав знімати лише ну, початок цього відео, то е, переді мною, ну, коло мене там, стояв ополченець. Е, ну, Початок цього відео. Там стояв ополченець збоку, бо коли я почав зйомку, він підійшов до мене, щоб я не знімав обладміністрацію. От Я знімав тому так трошки на проспект. І е, ви, що дуже цікаво, ви не представляєте його погляду, ви не представляєте його, як вам сказати, обличчя, оце, коли він почув, про що я говорю, що я намагаюся помирити людей. Ви не представляєте, ви не бачили просто його обличчя, і вам це словами не передати. Це його щастя, знаєте, якась надія така в його погляді. І з посмішкою сказав мені удачі у ваших починаннях. Тобто, ну круто. Клас, я дуже не знаю, налаштований на те, що це все скоро закінчиться і все буде добре. Буде мир, і ми зможемо приїжджати в Донецьк, і вас будуть так приймати, як мене. Оцього я хочу. Па-па.